दोस्तों मैं डॉक्टर अवधेश सिंह आपको अवधेश एकेडमी पर स्वागत करता हूं दोस्तों हम इस समय सीख रहे हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट जो कि क्लास इलेवेंथ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और जिसके बेसिस पे हम बाकी चैप्टर को सीखेंगे यूनिट्स एंड मेजरमेंट में हमने सबसे पहले सीखा कि एसआई यूनिट्स क्या होती हैं और इसमें हमने जाना कि हम जब कोई चीज़ मेजर करते हैं तो उसके अलग अलग डायमेंशन होते हैं जैसे मीटर के या सेकेंड्स या इस तरीके के डायमेंशन होते हैं अब अगर हमें कोई छोटी चीजें मेजर करनी होती जैसे किसी अगर हमें कमरे का साइज मेजर करना है किसी की अगर हमें लंबाई मेजर करनी है तो हम एक मीटर स्केल निकाल सकते हैं और मीटर स्केल से उसको मेजर कर सकते हैं लेकिन अगर हमें कोई बहुत लंबी डिस्टेंस को कोई चीज मेजर करनी है जैसे कि अगर हमें धरती से लेकर सूरज की डिस्टेंस अगर मेजर करनी है तो हम ऐसा कोई मीटर नहीं बना सकते हम ऐसा कोई इक्विपमेंट नहीं बना सकते कि जो यहाँ से वहां तक जाए और उसको हम मेजर करें तो उसको जो हमें नापना होता है उसकी अलग टेक्निक होती है और इस टेक्निक को आज हम सीखेंगे इसको हम कहते हैं पैरालॉक्स मेथड तो ये पैरालॉक्स मेथड क्या है इसको मैं आपको समझाना चाहता हूँ कभी आपने सोचा है कि हमारी दो आंखें क्यों होती हैं हमारी आंख एक क्यों नहीं होती है आखिरकार एक आंख से भी तो हम सब कुछ देख सकते हैं तो इसको समझने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि अगर हमारी सिर्फ एक आंख हो तो हम कैसे होता है और अगर हमारी दो आंखें हो तो हमें क्या बेनिफिट होता है देखिए ये मैं एक पेंसिल ले रहा हूँ साथ में इस पेंसिल में मैं एक दूसरे हाथ से दूसरी पेंसिल लेता हूँ और मैं इसके जो दोनों कोने हैं नोक है उसको मिलाता हूँ आप देखें कि मैं कितनी आसानी से उसको मिला मिला सकता हूँ लेकिन अब मैं इसको क्या करता हूँ कि मैं एक आंख बंद कर लेता हूँ और एक आंख बंद करने के बाद में मैं इस पेंसिल को मिलाने की कोशिश करता हूँ अब देखिए मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मैं इस पेंसिल को नहीं मिला सकता आप भी कोशिश करें आप पाएंगे कि अब मिलाना बहुत मुश्किल है ऐसा क्यों होता है इसका कारण है पैरालॉक्स पैरालॉक्स देखिए क्या होता है कि जैसे अगर हम एक पेंसिल को लेते हैं और इस पेंसिल को एक आंख से देखते हैं तो इसकी पोजिशन अलग होती है उसी को हम दूसरे आंख से देखेंगे तो इसकी पोजिशन अलग होगी और हमारा जो दिमाग है वो इस तरीके से डिजाइन है कि ये इन दोनों पोजीशन को मिला देता है और इन दोनों पोजीशन को मिला करके ये तुरंत इसको पता चल जाता है कि इसकी कितनी डेप्थ है कितनी दूर पे ये ऑब्जेक्ट है और अगर हम इन दोनों चीज़ों को ना मिलाएं सिर्फ एक आंख से हम देखें तो हम इस डेप्थ को महसूस नहीं कर सकते हैं तो इसको हम पैरालॉक्स कहते हैं एक तो ये कॉन्सेप्ट हो गया पैरालॉक्स और जो हमारे दोनों जो ऑब्जेक्ट हैं आंखें जैसे यहाँ पे हैं उनके बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम कहते हैं बेसिस अब मैं इसको आपको समझाऊंगा कि पैरालॉग को कैसे इस्तेमाल करके हम बड़ी बड़ी डिस्टेंसेस को मेजर करते हैं एक हम एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे मान लीजिए कि ये कोई ऑब्जेक्ट ऐसे है या सन है मान लिया अब हम लोग धरती पे हैं और हम इसकी डिस्टेंस यहाँ से मेजर करना चाहते हैं आप जानते हैं कि सन कितने करोड़ों किलोमीटर दूर है इसके हम कैसे यहाँ पे कोई मीटर स्केल ला सकते हैं लेकिन हम इसको आसानी से मेजर कर सकते हैं अगर मान लिया कि हम इसकी एक पोजिशन से हम सन की पोजिशन देखें कि वो हमें कितने एंगल पर दिखाई दे रहा है और वहां से हम थोड़ी और डिस्टेंस को ट्रेवल करते हैं और फिर हम देखते हैं कि वहां से सन की पोजिशन बदल जाती है और वो कितने पे है और इसके बीच का जो डिस्टेंस है मान लीजिए कि ये थीटा है अब अगर ये डिस्टेंस थीटा है तो हम जानते हैं कि अगर हम इसको रेडियन में कैलकुलेट करें तो जो थीटा होता है उसकी वैल्यू क्या रहती है arc A B divided by distance ये आर्क जो है वो ये ए बी है और ये डिस्टेंस है अगर ये डिस्टेंस डी बहुत ज़्यादा है तो ये जो आर के करीब करीब स्ट्रेट लाइन हो जाता है तो हम इसको कह सकते हैं कि A B divided by D या ए बी चूंकि बी है तो बी डिवाइडेड बाई डी और इस तरीके से जो डी की वैल्यू है जो कि डिस्टेंस है सन तक का डिस्टेंस है कोई भी लॉन्ग डिस्टेंस है that is equal to B upon theta अब देखिए बी हमें मालूम है क्योंकि हमने खुद ए से बी की डिस्टेंस हमें पता है और थीटा भी हमें मालूम है क्योंकि इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से हमने थीटा कैलकुलेट किया है और इस तरीके से आपने देखा कि जो कितनी लंबी डिस्टेंस है उसको भी हम मेजर कर सकते हैं इसी तरीके से दोस्तों अगर हम किसी प्लैनेट जैसे कि मान लिया मून है या सन है हम ये देखना चाहते हैं कि उसकी कितना डायमीटर है तो वो भी हम इस तरीके से मेजर कर सकते हैं अब हम देखते हैं कि हम कैसे जो हमारे बहुत दूर के जो ऑब्जेक्ट हैं जैसे कि चंद्रमा है उसका अगर हम डायमीटर मेजर करना चाहते हैं धरती पे बैठे बैठे हम कैसे उसका डायमीटर मेजर करते हैं अब देखिए पहले हमने आपको बताया था कि कैसे हम धरती पे बैठे बैठे किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं अब अगर एक बार आपको डिस्टेंस पता चल गई तो फिर आप उसका डायमीटर भी मेजर कर सकते हैं क्योंकि डिस्टेंस आपको ऑलरेडी पता है यहाँ से अब आपने देखा कि एक चंद्रमा के छोर से दूसरे चंद्रमा के छोर तक कितना एंगल आपके अर्थ से बन रहा है और मान लीजिए कि एंगल अल्फा है तो आपको मालूम है कि अल्फा जो है वो डी अपॉन डी के बराबर है और इस तरीके से जो डायमेंशन या जो डायमीटर है आपका चंद्रमा का वो हो गया अल्फा इंटू तो दोस्तों आपने इस तरीके से देखा कि आप इस पैरालॉक्स मेथड को इस्तेमाल करते हुए सबसे पहले तो आपने दूर के स्टार की डिस्टेंस मेजर की और उसके बाद में इस मेथड को इस्तेमाल करते हुए फिर से फिर आपने उसका डायमीटर भी मेजर कर लिया तो इस तरीके से ये जो पैरालॉक्स मेथड है बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है और इसको यूज़ करते हुए हम दूर से दूर ऑब्जेक्ट की डायमेंशंस को मेजर कर सकते हैं दोस्तों हम ट्रिग्नोमेट्री के अंदर एंगल्स को मेजर करते हैं तो नॉर्मली वो एंगल्स होते हैं वो डिग्रीज में होते हैं और हमें मालूम है कि जो एक पूरा एक सर्कल होता है अगर हम उसका जो एंगल हम मेजर करें इस कोने से उस कोने तक तो ये जो होता है 360 डिग्रीज होता है और 360 डिग्रीज जो है ये आपका 2 पाई के बराबर होता है और इसलिए अगर हम एक डिग्री की बात करें तो एक डिग्री जो हमारा डिस्टेंस आएगा वो एक डिग्री जो आएगा वो आएगा two into three point one four divided by 360 और ये हो गया आपका 1.74 point seven four into ten to the power minus अब एक मिनट जो होता है क्योंकि जब हम प्लैनेट्स की बात करते हैं तो मिनट्स और सेकंड्स की बात करते हैं एक जो मिनट होता है वो होता है एक डिग्री डिवाइडेड बाई 60 और इस तरीके से इस डिस्टेंस को हम 60 से जब डिवाइड करेंगे तो जो एक मिनट आएगा उसकी जो डायमेंशन होती है 2.9 point nine into ten to the power minus four लेकिन ये मिनट भी बहुत ज्यादा होता है जब हम प्लानिटरी सिस्टम की बात करते हैं अक्सर ये चीजें सेकंड्स में आती हैं और एक जो सेकंड होता है ये होता है एक मिनट का भी साठवां हिस्सा और इसको हम मेजर करते हैं तो ये जो डिस्टेंस आती है 4.85 point eight five into ten to the power minus six तो जब भी हम स्टार्स की बात करते हैं जब भी हम लॉन्ग डिस्टेंस की बात करते हैं तो अक्सर जो हमारे डायमेंशन होते हैं वो सेकेंड्स में आते हैं और एक सेकेंड आपने देखा कि four point eight five into ten to power minus six इतना छोटा जो है वो यूनिट होती है अब हम इस पे पैरालॉक्स मेथड पे एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो अब देखिए जो एक प्रॉब्लम दी हुई है कि एक आदमी है जो कि एक टावर के डिस्टेंस को मेज़र करना चाहता है अब वो जो टावर है वो मान लीजिए सी पोजिशन पे है और वो ए की पोजीशन पे खड़ा है और यहाँ से एक बहुत ही डिस्टिंक्ट कोई ऑब्जेक्ट है जो एक ही लाइन में है अब ये जो आदमी है क्या करेगा ये इस टावर को मेंशन करने के लिए ये 100 मीटर यहाँ से मूव करता है और ए से बी पोजीशन पे आ गया तो आपने देखा कि जैसे अगर ये जो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है मान लिया कि कोई पेड़ होगा या मान लिया आपका मून है या कोई भी ऐसा चंद्रमा है तो वो बहुत ही डिस्टेंस है तो जब हम वहाँ पे इधर से उधर मूव करते हैं तो उसकी पोजीशन बरकरार रहती है क्योंकि वो लाइंस पैरलर ही रहेंगी और रेस पैरल आएंगे तो यहाँ पर उसकी पोजिशन अभी भी वैसी की वैसी दिखाई देगी लेकिन ये जो पोजिशन जो छोटा जो आपका टावर है सी इसकी पोजिशन अब यहाँ से बी से बदल गई और अब ये थीटा एंगल पे दिखाई दे रहा है अब ये थीटा एंगल आप इसको मेज़र कर सकते हैं तो आपने देखा कि अगर ये थीटा है तो चूंकि ये पैरल लाइन है इसलिए ये एंगल भी थीटा होगा तो अब हम इस टावर की जो लेंथ है उसको कैसे मेज़र करेंगे आप जानते होंगे कि जो टेन थीटा होता है tan theta is equal to A B divided by A C हमें चाहिए टावर की लेंथ ए सी तो ए सी क्या हो गया A B divided by tan theta अब इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ कि थीटा की वैल्यू 40 डिग्रीज है तो A B divided by tan forty और टेन फोर्टी की वैल्यू आपको दी हुई है इतनी तो ए बी ए बी की वैल्यू आपको दी हुई है हंड्रेड और टेन फोर्टी की वैल्यू दी हुई है point eight three nine one तो अगर हम इसको सब्सिट्यूट करते हैं तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाती है वन वन नाइन तो इस तरीके से दोस्तों ये जो टावर की जो लेंथ है ए ये हम इस मेथड को इस्तेमाल करते हुए सॉल्व कर सकते हैं तो इस तरीके से हमने देखा कि इस प्रॉब्लम को हम कैसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और हम हम दूसरी प्रॉब्लम्स की तरफ देखेंगे अब हम एक एनसीईआरटी e किताब का एग्जाम्पल है उसको हम लेते हैं और वो एग्जाम्पल इस टाइप से है कि हमें जो चंद्रमा है मून है उसकी डिस्टेंस हमें मेजर करनी है अर्थ से तो पहले हम क्या करते हैं कि अर्थ के एक कोने पे खड़े होते हैं और उससे हम उसकी पोजीशन देखते हैं और उसके बाद में अर्थ के दूसरे कोने से जाते हैं और वहाँ से उसकी पोजीशन देखते हैं डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट से उसकी पोजिशन देखते हैं और उसके बाद में हम मेजर करते हैं तो हम देखिए कैसे इसको मेजर करेंगे अब ये मान लिया मून है और ये अर्थ है अब अर्थ के एक डायमेंशन यहाँ पे एक डायमीटर यहाँ पे है और हमने इन दोनों के बीच में जो एंगल है उसको मेज़र किया और ये एंगल मान लीजिए अल्फा आता है और ये डिस्टेंस डी है और ये डिस्टेंस जो डायमीटर अर्थ का कैपिटल डी है अभी देखिए हमें मेज़र करना है कि जो अर्थ मून और अर्थ के बीच में कितनी डिस्टेंस है तो ये जो अल्फा है alpha is equal to capital D upon small D और ये जो डी हुआ that is equal to D upon alpha और हमें डी पता है अल्फा पता है लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो हमें अल्फा पता है ये हमें पता है डिग्रीज में इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा रेडियंस में और रेडियन में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे पहले तो जो डिग्री हमारी इसमें दी हुई है वो है वन डिग्री 54 मिनट्स तो इसको हम पहले कन्वर्ट करते हैं सेकेंड्स में तो one degree fifty four minute is equal to one degree के बराबर होते हैं साठ मिनट्स होते हैं और उसमें अगर फिफ्टी फोर को जोड़ते हैं तो हमारे टोटल हो जाते हैं वन वन फोर मिनट उसके बाद में अगर हम इसको वन वन फोर को हम सिक्सटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास में ये हो जाता है सेकेंड्स में इक्वल टू इतने सेकेंड्स और सेकंड्स को जब हम रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो हमें दिया हुआ है कि one second is equal to four point eight five into ten to the power minus six तो हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू जो है अगर हम यहाँ पे अल्फा में सब्सिट्यूट करेंगे और डी की वैल्यू हमें पहले दी हुई है कि one point two seven seven four six into ten to the power seven तो ये हमारी जो वैल्यू है इससे आंसर जो है हमारा आ जाता है अब ये जो डी है इसकी वैल्यू आपको दी हुई है और डी की वैल्यू जो दी हुई है वो है one point two seven six into ten to the power seven और आपको अल्फा की वैल्यू जो है आपने यहाँ से कैलकुलेट की और इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है आपकी three point three two into ten to the power minus two और अगर हम ये वैल्यू डी और डी और अल्फा के यहाँ सब्सिट्यूट करेंगे तो जो डी की वैल्यू है वो हमारी आ जाएगी 3.84 point eight four into ten to the power eight तो इस तरीके से आपने देखा कि आप कैसे जो है वो डिस्टेंस यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं तो इस तरीके से हमने आज सीखा कि हम पैरालॉक्स मेथड क्या होता है पैरालॉक्स मेथड से हम कैसे दूर की डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं कैसे उसकी डायमेंशन मेजर कर सकते हैं और कैसे जो हमारी जो डायमेंशन जो डिग्रीज हैं जो सेकेंड्स मिनट्स और डिग्रीज हैं उसको हम एक्यूरेटली रीडिंग में कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं तो मुझे उम्मीद है कि ये चैप्टर्स आपको समझ में आए होंगे अगर आपको कोई डाउट है तो आप अपने कमेंट सेक्शन में लिखें और हमें उसका आंसर फर्दर देंगे थैंक यू वेरी मच